Oi pessoal, aqui é o jogo, o Glacial Awakening. E no vídeo passado nós conseguimos as obsidianas, essas obsidianas, isso daqui e essas coisas aqui. Fazendo esses achievements aqui. E aí nesse daqui nós vamos pegar aqui a 32 pedras. Eu descobri como é que a gente pega a pedra, tem que ir lá em cima, onde estavam as obsidianas Tá travando um pouco aqui. escuro aí, mas tá escuro aqui pra mim também, então não é só pra vocês, né? Olha, eu consegui 9. Mais alguma que é assim meio perdida, eu consegui 11. Deixa eu virar aqui assim pra cima. está ali. Quero olhar assim. Coisa aqui. Ok, volta aqui. Vem pra cá. É ah, coisei muito pra cima. tava enxergando literalmente nada. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Aí, ó. Deixa eu pegar aqui, vai que eu preciso de alguma coisa daqui. Ah, yes. ah, isso daqui é fácil. Você vem aqui assim, faz assim, assim. Faz aqui uns baús. Beleza. Aí isso daqui precisa... Pera aí que tá carregando. Deu uma travada aqui. Peraí, gente, vai voltar. Aí, ó. Precisa de um desse, um desse e um desse. O que que tá escrito aqui? É pedregulho pra cascalho, cascalho pra areia. Fazendo isso com a gravel, tem uma chance de dropar o flint azul. Acho que é Silix o nome em português, não é? Acho que é alguma coisa assim. Vai ficar em cima mesmo. Pera que agora eu tenho que quebrar esses dois aqui, porque eu tirar isso daqui, que isso tá atrapalhando um pouco. Ai, não, gente. Tá errado. Eu consigo fazer mais um. Ai, ah, já tava começando aqui. Nossa, nem sei por que, que eu tava fazendo. Ai, gente, eu tenho um alarme no meu celular, desculpa. Deixa eu vir aqui assim fazer outro. E aí quando voltar aqui, tá aqui. Tem o stick? Não. Qual é o outro item que precisa? Pedra. Tem pedra? Tem. Só precisa do stick. aqui pedra, um desse e um desse. Pronto. Aqui. E mais um. Deixa eu ver aqui pra que, que serve, também eu vi falou, é, use esse, isso daqui para pegar água e outros líquidos. Cada, cada vez que você usa, diminui a durabilidade até que acabe. A casinha lá embaixo, porque precisa de um desse. E eu preciso de stick também. Vou pegar mais um pegar um desse, pegar os três, vou pegar quatro. Vou pegar esse aqui e vou deixar aqui. Enquanto com o outro eu vim e fa... botei errado, eu sei que eu botei errado, tá gente? Eu sei que eu botei errado. Aqui. Ah, quebra com coisas quentes. Tipo, você pegar uma lava, por exemplo, eu acho que quebraria, sabe? Seria alguma coisa assim. Aqui. Aí eu vou fazer aqui mais uns sticks. Vou lá embaixo para pegar mais, que eu preciso fazer aquilo dali. Mais um desse e mais um desse. Peguei o negócio, peguei. Tem só um desse. faz assim, assim e assim. Isso. Seguimos aqui umas escadas. E aí ficamos naqueles dois que nós estávamos no outro, né? Então, nós faz o que? Nós vai fazer o que nós fizemos no outro também. Que é sair. tipo, até a superfície. O que, que é esse galena? O que, que isso daqui faz? Tipo, eu consigo Ah, nem sei. esse outro aqui também. Peraí, ó. eu vir aqui botar um aqui assim? Aqui ó, um, dois, deixa eu ir lá embaixo, deixa eu vir lá embaixo, é. Deixa eu ir lá embaixo pegar mais. Aqui. Precisa de um flint, deixa eu pegar aqui assim. Cadê? Aqui. Aí, ó. Consegui o flint. O negócio já foi. E eu tenho aqui o azul, que aí eu vou fazer assim. Eu, isso assim, eu quero que entender por que eu tô fazendo aqui. É que pra eu quebrar aquilo, eu preciso... Cadê aqui? Preciso disso. Preciso disso do negócio que tava aqui, né? Não preciso... Porque o negócio acabou. Então eu tô vindo aqui pra pegar mais. Aí, ó. Deixa eu vir aqui assim, faz isso aqui que eu já fico com um ali. vamos lá terminar de fazer isso aqui. Eu sei que eu poderia ir na picareta, porque eu tenho duas. Não ah, é preguiça, né? Quanto tempo que eu tô aqui? Três minutos. Um, dois, três, quatro. Bom, eu cheguei até aqui assim. Só que eu tô vendo ali que tá lotado de... De... peraí, aí, deixa eu abrir aqui assim. Que tá lotado de coisa, tipo, que não é legal. É, creeper, esqueleto, zumbi, qualquer coisa assim. Então, eu vou deixar isso daqui pra outra hora, porque eu tenho medo deles e eu não tô com nenhuma espada. E eu tenho medo mesmo, e eu tô falando porque não tenho por que esconder. Deixa eu assim quantas espadas tem. Madeira eu não tenho. Ferro eu não consigo fazer. Não que fazer de baú. Baú. It. Ah, não dá não? Por que, que eu preciso daqui, gente? Faço o que com isso? gente, eu juro que eu não faço ideia como é que eu passo daqui. Tipo, dos, porque eu não sei onde é que eu acho isso. Mas eu ir lá em cima, e pegar um... Um limestone e um bone meal, eu consigo juntar e fazer aquele clay, né? Só que eu não tenho nenhum limestone. Por enquanto, né? Não sei. Bom, como eu já tô aqui há um bom tempinho, vamos deixar isso daqui para outro, pro vídeo da semana que vem. Que aí eu, eu vou, pesquisar um pouco para ver como é que eu faço, porque eu não faço ideia. Então, deixa eu botar isso daqui ali e pôr isso daqui aqui. Ver se nós... Pronto. Então, se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. Se vocês não estão no YouTube, tem um, uma marca d'água no canto inferior direito que eu não me lembro agora se é ou aqui ou aqui. Porque quando eu vou gravar, ele tipo, inverte a câmera, não, não, ou ele não inverte, eu não sei, eu não me lembro. Eu acho que é aqui, mas eu não tenho certeza. Então, deixe sugestões nos comentários e até o próximo. Tchau!